हैं क्यूब लैंप और कैमरा क्यूब पहले से ही डिफ़ॉल्ट तौर मुंतखब है लैंप मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें कैमरा मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें तो 3D व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट पर दायां क्लिक करना होगा क्यूब मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें ये जो तीन रंगों के एरो क्यूब के मरकज में मिल रहे हैं 3D ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर की नुमाइंदगी करते हैं ये मैनिपुलेटर एक खास महवर में ऑब्जेक्ट को मुंतकल करने में मदद करता है सुर्ख रंग एक्स महवर की नुमाइंदगी करता है सब्ज रंग वाई महवर की नुमाइंदगी करता है और नीला जेड महवर की नुमाइंदगी करता है बायां क्लिक करें और ग्रीन हैंडल पकड़कर रखें और अपना माउस बाएं से दाएं घुमाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए जी और वाई दबाएं। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ y महवर की सिमत में ही घूमता है इसी तरह ब्लू हैंडल का इस्तेमाल करते हुए z महवर पर ऑब्जेक्ट को घुमाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और Z दबाएं। अब x महवर के साथ ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करें कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए G और X दबाएं इलाका जो सुर्ख बॉक्स से घिरा है 3D व्यू है थ्री डी व्यू के निचले बाएं कोने पर जाएं, व्यू पर बायां क्लिक करें यहाँ 3D व्यू के लिए मुख्तलिफ व्यू ऑप्शंस की एक फहरिस्त है टॉप पर बायां क्लिक करें कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए नम पैड सेवन दबाएं 3D व्यू यूजर परस्पेक्टिव से टॉप व्यू में बदल जाता है हम अपने ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देख सकते हैं सिलेक्ट पर बायां क्लिक करें यहाँ 3D व्यू में तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ इंतखाबात के ऑप्शंस की एक फहरिस्त है ऑब्जेक्ट पर बायां क्लिक करें यहाँ फ़ाल ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ एडिटिंग ऑप्शंस की एक फहरिस्त है थ्री डी व्यू के बाएं तरफ ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल है इस पैनल में डी व्यू में फ़ाल ऑब्जेक्ट को तरमीम करने के लिए मुस्तमिल मुख्तलिफ टूल्स की फहरिस्त है टूल्स मुख्तलिफ अकसाम में ग्रुप्ड हैं ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट शेडिंग की frames motion paths repeat grease pencil मसलन 3D व्यू में लैंप को हरकत दें लैंप मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल पर जाएं। आप ऑब्जेक्ट टूल्स पैनल में लैंप के लिए ऑप्शंस देख सकते हैं ट्रांसलेट पर बायां क्लिक करें और अपना माउस घुमाएं। लैंप माउस की सरगर्मी की सिमत में घूमता है ट्रांसलेट को मंसूख करने के लिए स्क्रीन पर दायां क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। 3D व्यू के दाएं तरफ एक और पैनल डिफ़ॉल्ट तौर पर छुपा हुआ है छुपे पैनल को खोलने के लिए 3D व्यू के ऊपर दाएं कोने में प्लस साइन पर बायां क्लिक करें कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए N दबाएं ये इजाफी object transform panel properties window में ऑब्जेक्ट पैनल की तरह है हम ऑब्जेक्ट पैनल को बाद के ट्यूटोरियल में तफसील से देखेंगे अभी के लिए इजाफी पैनल छुपाते हैं और डिफॉल्ट 3D व्यू पर वापस जाते हैं अपना माउस कर्सर इजाफी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल के बाएं किनारे पर ले जाएं। एक दो सिरों वाला एरो जाहिर होता है बायां क्लिक करें और अपना माउस दाएं तरफ खींचें। इजाफी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल फिर से छुप गया है आप इस पैनल को छुपाने या जाहिर करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट N का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 3D व्यू के बारे में मजीद जानने के लिए types of windows 3D view पर ट्यूटोरियल देखें इलाका जो सुर्ख बॉक्स से घिरा है इन्फो पैनल है ये हमारे ब्लेंडर इंटरफेस में सबसे ऊपरी पैनल है इन्फो पैनल में मेन मेन्यू है फाइल पर बायां क्लिक करें इस मेन्यू में फाइल ऑप्शंस हैं जैसे creating a new file opening an existing file saving the file user preferences, importing or exporting a file वगैरह Add पर बायां क्लिक करें यहां ऑब्जेक्ट रिपोजिटोरी है इस मेन्यू को इस्तेमाल करते हुए हम 3D व्यू में नए ऑब्जेक्ट शामिल कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए शिफ्ट और ए दबाएं अब 3D व्यू में प्लेन जोड़ते हैं 3D कर्सर को घुमाने के लिए स्क्रीन पर कहीं भी बायां क्लिक करें मैं ये मुकाम मुंतखब कर रहा हूं एड मेन्यू लाने के लिए शिफ्ट और ए दबाएं मैश प्लेन पर बायां क्लिक करें 3D कर्सर की जगह पर एक नया प्लेन 3D व्यू में जुड़ गया है 3D कर्सर के बारे में जानने के लिए बराह मेहरबानी नेविगेशन 3D कर्सर पर ट्यूटोरियल देखें इसी तरह आप 3D व्यू में कुछ और ऑब्जेक्ट्स को शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं अब इन्फो पैनल पर वापस जाएं। रेंडर मेन्यू खोलने के लिए रेंडर पर बायां क्लिक करें रेंडर में मुख्तलिफ रेंडर ऑप्शंस हैं जैसे render image render animation show और हाइड रेंडर व्यू वगैरह रेंडर सेटिंग्स या तरतीबात बाद के ट्यूटोरियल्स में तफसील से सीखेंगे इन्फो पैनल के बारे में मजीद जानने के लिए type of windows file browser and info panel पर ट्यूटोरियल देखें सुरुख बॉक्स के नीचे का इलाका आउटलाइनर पैनल है ये ब्लेंडर इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद है आउटलाइनर 3D व्यू में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स की फहरिस्त देता है आउटलाइनर के बारे में मजीद जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज आउटलाइनर पर ट्यूटोरियल देखें सुर्ख बॉक्स का अंदरूनी इलाका प्रॉपर्टीज विंडो है इस विंडो में टूल्स और सेटिंग्स यानी तरतीबात की एक बड़ी तादाद के साथ पैनल्स की एक वसी रेंज शामिल है हम ब्लेंडर में काम करते वक्त इन पैनल्स का कई बार इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टीज विंडो ब्लेंडर इंटरफेस के निचले दाएं कोने में आउटलाइनर के नीचे मौजूद है प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में मजीद जानने के लिए types of windows properties part 1 और पार्ट 2 पर ट्यूटोरियल देखें ये टाइमलाइन है ये 3D व्यू के नीचे वाक़ है यहां हम एनिमेशन के लिए फ्रेम रेंज देख सकते हैं ये सब्ज वर्टिकल लाइन आपको मौजूदा फ्रेम बताती है जिस पर आप काम कर रहे हैं आप इसे फ्रेम रेंज के साथ मुंतकल कर सकते हैं बायां क्लिक करें और सब्ज रंग की लाइन पकड़कर रखें अब अपना माउस घुमाएं फ्रेम की तस्दीक के लिए बायां क्लिक छोड़ दें स्टार्ट वन हमारी एनिमेशन सीरीज की इब्तदाई फ्रेम की नुमाइंदगी करता है एंड 250 हमारी एनिमेशन सीरीज के आखिरी फ्रेम की नुमाइंदगी करता है ये हमारे एनिमेशन के लिए प्लेबैक ऑप्शंस हैं टाइमलाइन के बारे में मजीद जानने के लिए टाइप्स ऑफ विंडोज टाइमलाइन पर ट्यूटोरियल देखें तो ये ब्लेंडर इंटरफेस का एक मुख्तसर जायजा है इन सब विंडोज के अलावा जो वर्कस्पेस यानी काम करने की जगह में डिफ़ॉल्ट तौर पर मौजूद हैं, यहाँ दीगर विंडोज भी हैं जिन्हें किसी भी मुकाम पर मेन्यू में से मुंतखब किया जा सकता है इन तमाम विंडोज का तफसीली बयान बाद के ट्यूटोरियल्स में दिया गया है अब 3D व्यू में हर ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने की कोशिश करें ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हुए क्यूब को x, y और z सिमतों में घुमाएं व्यू टैब खोलें और ऑब्जेक्ट टूल पैनल में ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हुए 3D व्यू में कैमरा घुमाएं इस प्रोजेक्ट को आईसीटी के जरिए कौमी खानदगी मिशन की हिमायत हासिल है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro spoken tutorial project spoken tutorials का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती हैं इनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं मजीद मालूम के लिए बर मेहरबानी contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया